Fala galera, mais galera, eu sou o Matheus e hoje será se usar o meu novo kit, o meu kit que eu fiz. Você vai usar esse kit aqui, Kit Can City Pig Expo. Primeiro, eu vou apagar esse porque eu já tenho o jogo. Então, gente, eu vou apagar esse texto de Lewandowski, para Can Cities. Vamos grupo está aqui os créditos, tá? Aí que você vai... Service, Script Service. Aqui, se for para cada um lugar aqui, ó. E instalar. E vamos lá, né? Aqui play, eu vou, não vou mudar não. Vou mudar aqui, ó. Aqui em câmera, você vai abrir esse canal, aqui <laughs> e você vai mudar o diabo. Diabo. Aonde eu estou? Quer dizer, hum, deixa o like sabia? Vamos testar? Vou testar cada um dos kits, tá? Ah, aqui, ó. Deixa o like. se inscreve. Bora bater 700 inscritos. Yeah! É pronto, tá pronto. E, gente, agora eu vou ensinar a vocês têm que sair da minha frente, pelo amor de Deus. Como eu vou deletar tudo isso? E bora usar o kit. Bora usar o kit Lewandowski. Quer dizer, Larkbox. Sabe, vamos agrupar cada um no seu lugar, devido lugar. Pegar é só. Sempre serve save storage, server storage. Besides me, the rest is the E aqui um workspace. Então pronto. Vamos, vamos lá ver. Vamos ver se está funcionando. 我这不是。Okay, we're busy on the house. seu santo. Então. Map 1. Você fica tá bot, tá? Então vamos lá. Bot e votem. Não tem imagem. Deixa eu ver. Vou escolher. É essas cobras? eu digo. Então, gente, espero que vocês gostaram desse vídeo. Eu vou deixar o link na descrição. Tchau, fui!